lupakan sepasang sayapmu terlihat jelas Pancasila Om Swastiastu, saya Jagir mengucapkan selamat HUT Korem 163 Wirasatya yang ke-60 tahun. Om Santi Santi Santi Om.